cuenta, amigos, en este evento de Porticabos en San José del Cabo. Un ánimo, un ambiente de fiesta que está por todas las partes de todo este estadio. Vemos a la gente, si me enfocas, a toda la gente que está aquí, que está moviendo y que está disfrutando este evento. Ahí tenemos a toda la afición de los cabos que está. Enfócale allá, mira, quieren salir ahí, mira, dan los saludos. Pues, todo bien. Mucha fiesta, niños, jóvenes, jóvenes, adultos, muchachas bonitas que están aquí disfrutando la fiesta donde viene el presidente municipal entregando los flyers se entregaron revistas, se entregaron folletos, la firma de los autógrafos de los pilotos que son verdaderos héroes, ídolos de la gente de aquí de San José del Cabo, la gente bonita que le gusta el off-road, que ama la velocidad. Ahora en, las fiestas el santo patrón de los cabos, cuatro o cinco días de mucha fiesta de celebraciones, artistas, bailes, kermés, todo lo que un pueblo amigo invita para todos, todos sus. Ahí vemos al presidente municipal, Antonio Agúndez. Antonio Agúndez es un, es un piloto, es un piloto de off-road, ha sido aficionado y ha estado muy activo en el off-road manejando vehículos y pues le apuesta, le apuesta a estos eventos, le apuesta a la afición, le apuesta a la familia y se da, se entrega. Se entrega con la gente. Muy entusiasta Gundes cuando de off-road se trata. Muy alegre, es un piloto muy alegre, y que comparte con la gente, comparte con los pilotos, comparte con la afición. Ha estado muy activo, muy activo durante los últimos cinco años en el off-road, manejando, participando Antonio Agúndez es originario de aquí de Los Cabos y ha estado dentro del gobierno municipal por varias administraciones haciendo un trabajo de pueblo, de amigo en el desarrollo de esta comunidad. Vamos a hacer una toma levantada la cámara para ver la gente. No se levanta mucho por el cable, que tenemos un cable corto. Listo, listo.